Hoy les voy a explicar qué es un gigahercio y para qué sirve en tu computadora. Para entender esto primero debemos saber qué es el hercio. Hercio significa veces por segundo, en otras palabras es una unidad de medida que sirve para medir las instrucciones que ejecuta tu computadora por segundo. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Un hercio es una instrucción por segundo y 10 hercios son 10 instrucciones por segundo. Para entender mejor los hercios, tenemos que mirar sus múltiplos. Ahora sí podemos entender que un gigahercio son mil millones de instrucciones que ejecuta la computadora por segundo. Y con eso espero haberles respondido su pregunta. Otra cosa sé que me estoy saliendo del tema pero esto les va a servir. Si tú tienes una computadora que tiene pocos gigahercios. Y tú quieres jugar juegos que superen tus gigahercios los podrás jugar siempre y cuando tengas dos o más procesadores, los cuales se dividirán el trabajo. Por ejemplo, si tengo dos procesadores de 2 GHz cada uno, estos trabajan juntos dando 4 GHz. En realidad no están así pero te dan un aproximado de 3 GHz. Y con eso ya no tienes de qué preocuparte de tener pocos GHz. No hay nada más que decir y nos vemos en el próximo video. No les digo que se suscriban porque ya sé que no lo harán.